tervitus kõigile pealehakkajatele. on harv juhus, kui keegi pakub sellist varianti, nagu pakub meie. teha ettevõtte arendamises kaasa kui täieõiguslik kompanjon. areneda ise, kusjuures juba sellest hetkest, kui on, mida turundada. alustuseks ütleme kohe, ettevõttes raha ei ole. kui keegi arvab, et ta tuleks meie ettevõttesse kohe raha teenima, siis ta võib edasi mitte vaadata. sellele inimesele, kellele võiks edasine huvi pakkuda, kes jäi praegu edasi vaatama, võiksime öelda ühte. raha tuleb teenima hakata ja raha tuleb teenima panna need tooted, mis meil juba on. raha eest saab iga inimene ettevõttega, ettevõtte arendamisega või siis ettevõtte loomisega hakkama. aga selliste ressurssidega, nagu oleme meie toime tulnud, see on väga kõva. pigem ootame, et panustatakse ettevõttesse nii, et raha tuleb, aga ettevõttest raha esialgu välja ei võeta saame kogemust, suhtleme investoritega, otsime investoreid ja teeme suuri asju ja unistame suurelt ja liigume edasi. samuti tuleb arvestada, et kui esimese hooga tekkis huvi tulla meie ettevõttesse kui kompanjon, kuid sul on siiski naine, jalgpall, ema, uhkus, edevus või mida iganes on tähtsam kui ettevõtte arendamine, siis pole mõtet tulla. no toon näite, meil on vaja näiteks minna mingisuguse kliendi juurde koos rääkima kui on vaja minna investori juurde või on meil mingi koosolek ja et, mingi hetk ütled, et kuule, et äh, mul on seal jalgpallitrenn, siis äh, anna andeks äh,, pole mõtet äh,, sorry, vabandust äh,. muidugi, kui on mingisugune ekstreemolukord, et äh, naine sattus haiglasse või mida iganes, ema sattus haiglasse, no me ei arvesta sellega, eks, et äh, me ei pane praegu neid äh, äärmusi siia, aga no niisugune tavaline olukord. et pole mõtet äh, tulevikus muidugi, kui on nagu kõik juba, kõik on selge, kuidas me tegutseme, mida me teeme ja siis äh, tekib see moment, et on vaja jalgpallitrenni minna, sul on võimalik valida, et sa saad selle asja nagu pärast ära teha, see on teine jutt. aga esialgu mitte midagi ei tohi olla tähtsam, kuid see võib kesta ka pool aastat, see võib kesta ka neli kuud äh,, oleneb, kui kiiresti õpid olen hetkel veits ärritunud meeleolus, kuid äh, mitte sellises ärrituses, mis äh,, mis on laastav, kuid sellises, mis paneb mõtlema, et äh, tegelikult inimesed on arad, tegelikult nad on laisad, nad ei viitsi oma tuleviku nimel riskida, otsivad stabiilsust, aga seda stabiilsust, mis tegelikult mitte mingisugust vabadust ei anna äh,. ma mõtlen tegevusvabadust riskida nad mitte millegagi ei taha, äh, tuleviku nimel äh, tegutseda ei taha, üldiselt äh, väga igavad inimesed. seepärast ei hakka ma mitte midagi ilustama, vaid räägin sellisel viisil, nagu ma räägin. mina unistan näiteks Marsil ära käia, mina unistan näiteks helikopteriga, oma isikliku helikopteriga kuskil Äh, Aafrikas, Aafrika mägedes kuskil suurtes kanjonites äh, reisida, tunda, äh, näha maailma, nautida seda vilju, sellepärast et sellises vanuses nagu, nagu mina juba olen, eks noh, mina tegelikult oma passinumbri järgi olen, palju ma olen, nelikümmend kaks või nelikümmend üks, nelikümmend kaks saan kohe, eks. aga seesmiselt ma olen ikkagi noor ja äh, ja mina ei karda riskida selles suhtes, et äh, mida vanemaks saad, seda rohkem kardad riskida, nii see on. ma arvan, et äh, tähtis on mõista, et ärimaailma jäämäest läbi murda on äärmiselt keeruline. kuigi räägitakse, et sellises kapitalistlikus riigikorras, nagu meil on, et on äri väga lihtne teha, tegelikult on see minu arvates äh, rumal jutt, sellepärast et mida kauem on selline riigikord nagu kehtinud Äh, siis äh, see raha ja siis ärid koonduvad teatud protsent inimeste kätte. Äh, nemad pakuvad siis juba sisuliselt kõiki neid teenuseid, ostavad siis noh, on nagu kokku ostnud kõikvõimalikud ärid on ju, panustavad perspektiivikatesse äridesse ja kõik see on nagu koondunud ühte kohta. et, et sisuliselt see ei ole nagu halb, eks, aga Äh, aga see ikkagi on nagu koondunud ja see, et uutel tegijatel võimalik oleks neile konkurentsi pakkuda, see on äh, äärmiselt keeruline. seega peab olema ikkagi äh, äärmiselt julge ja pealehakkaja ja niisugune läbimurdja, et julged teha ja julged minna, julged riskida, pea tulle panna, pingutada, võtta aega, võtta riske, kaotada ja kõik, kes, äh, äh, kõik loetletu, mis praegu oli, kui inimene on siiamaani juba kuulanud ja ta leiab, et äh, ta on nõus sellest tulest läbi minema, siis ainult selline inimene on siia oodatud, kes ei virise, kes ei vingu, kes teeb, kes riskib, kes saab aru oma riskidest, mitte niimoodi, et ta huupi lahmib. seda ei ole meil vaja nii et äh, jäämäest läbimurdmiseks peate arvestama, et äh, peate ikka kõvasti higistama, higistama mitte sellest, mitte füüsilises mõistes, aga moraalses mõistes, sest et äh, äh minul endal on vahest äh, tugevad kahtlused, ma vahest võitlen iseendaga, aga see mind ei heiduta, see võitlus annab mulle ainult jõudu juurde. ja nagu ma ütlesin ühes oma videotes äh,, üleval viitena tuleb see kohe esile, et äh, mina võrdlesin nagu oma elu muutuste tegemist sellega, et justkui sa sõidad, äh, oled oma elu, stabiilses elus, sõidad, ütleme, sa sada kilomeetrit tunnis, sada kümme kilomeetrit tunnis sõidad autoga. Äh, ehk siis äh, stabiilselt sõidad kiirteel ja see elu on korras, palka saad, elad on kus kohas, mida on teha. ja nüüd sa järsku tahad oma elu muuta, ehk siis paned saja kümne pealt paned tagumise käigu sisse kuigi see muidugi tehniliselt võimalik ei ole, aga selle mõtte ta annab nagu edasi. et kujutage ette, kuidas saate selle tagasi, tagumise käigu sisse, lasete järsku lahti. Teil lihtsalt auto lendab ribadeks ehk teie elu lendab ribadeks. eks, te ei tea, mis edasi saab, kas te saate selle auto korda või, või siis kas te saate jalad alla selle ettevõtlusega, aga piltlikult annab see selle olukorra edasi uskuge mind, ilma selleta ei saa. olen ise selle läbi teinud ja mida nooremalt sa selle läbi teed, seda valutumalt see, see siis nagu sinu jaoks nagu äh, äh, möödub. et äh, mõelge selle peale, et äh, see on väga harv pakkumine, kui keegi niimoodi avalikult äh, teeb sellist äh, pakkumist, aga meeskonda on siis vaja inimesi vingujaid ja mudusööjaid, äh, kontoris istuda soovijaid äh, pole mõtet tulla. Äh, need ma hammustan kiiresti läbi, pole no nagu ma enne ütlesin, pole mõtet aega raisata. mudusööjad las söövad muidu kuskil mujal, aga mitte meie meeskonnas. tahate näha, milline on minu tüüpiline tööpäev või siis tegevuspäev, ütleme niimoodi, ma ei nimeta seda tegevust nagu tööks, ma ei taha, tähendab nimetada, aga vahest nagu tuleb. et samuti näete, või siis siin viitena üleval, et äh, üks nagu nendest päevadest, eks. kuigi tegelikult need päevad on äh, oluliselt äh, kirjulisemad, ütleme seal noh, sest et eh, hetkel pean nagu mina kõike ettevõttes tegema, maksud, mingisugused palgad, eks, mingisugused kokkulepped, arvete esitamised, kõik on praegu minu peal. siis veel kuidagi leidma aega veel kolmanda, neljanda, kaheksanda, kümnenda asja ajaks. et sisuliselt on meil vaja meeskonda äh, inimesi, kes oleks hästi-hästi-hästi äh, laiahaardelised. hommikul panevad, nii-öelda hommikul panevad käe prügikasti ja äh, õhtul lähevad siis äh, äh, mingisuguse poe direktoriga kokkuleppeid tegema või siis järgmine päev lähevad äh, samamoodi mingisuguse investoriga rääkima, siis õhtul lähevad jälle tagant korjama nii eriline siis, ehk siis nii erinev, eks. no kõike võite videotes vaadata, mul on videod üleval. samas äh, võin veel öelda seda, et äh, kui inimene ei ole Tallinnast, siis äh, pole muret, saame Tallinnasse korraldada talle eraldi elamiskoha, et et kõik need asjad on võimalik ära organiseerida, et pole probleemi. aga järgnevaks ma tahaksin öelda siis seda kui nüüd lõpuks on leidunud mingisugune inimene, kes käis selle kadalipu läbi ja kuulas ära ja arvab, et ta tahaks, tahaks riskida, tahaks teha, tahaks möllata, tahaks õppida, aga ta arvab, et ta ei oska midagi, sellest pole mitte midagi. kõik on võimalik õppida. peaasi, et on äh, hirmus suur soov pürgida, peaasi, et äh, on hirmus suur soov äh, saavutada, areneda. ütleme niimoodi, et et äh, mul kunagi oli lihtsalt tungiv soov, kohutavalt tungiv soov, miskit nagu magas minu sees äh,. ja palju aastaid äh, ma ei osanud midagi teha, ma kartsin riskida. aga kõik, mis ma selleks äh,, selle hetkeni olen äh, ära õppinud, olen ma õppinud äh, omal käel tegema igasugused pisiasjad, ütleme mingisugused videotöötlused, helitöötlused seal äh, kokkulepped, mingid dokumentide vormistamised, mingisugused seal Maksuametis seal palkade määramised, arvete esitamised, kõik pisiasjad. pluss veel, äh, pluss veel äh, mõtteselgus on tekkinud, julgus on tekkinud, julgus mõelda, julgus siis äh, mingisugusest äriideest kinni võtta, julgus sellega kaasa minna, noh, ma mõtlen selles mõttes, et jutuga nagu kaasa minna, et, et praegu me oma neljast, neljast ideest proovime siis äh, arendada välja seda, mis peab tulema, eks. et äh, aga varem oli ikkagi, ütleme niimoodi, et äh, kui sa mõtlesid mingist äriideed, siis sa mõtlesid äh, justkui, et see äriidee on kuskil marsil. see on nagu kättesaamatu. aga nüüd enam niimoodi ei mõtle. kuigi paljud ütlesid, oo, Andres, sa teed mingit lollust. ja tekkis selline kahtlustunne, ai äkki ma teengi mingit lollust, kartsin teha aga nüüd, kui ma olen need asjad valmis teinud, keegi ei mõtle, et ma teen mingit lollust. ma olen siiamaani hakkama saanud ja siiamaani eksisteerin juba kaks aastat, eks. ja, ja kui ma nüüd mingisuguse lollusega välja tulen, esialgu ei arvata, et ma teen mingisugust lollust, võib-olla nad pärast saavad aru, et ma teen mingit lollust, aga esmane mõte on see, et kui midagi teeb, siis järelikult tõenäoliselt võib-olla see hakkab isegi toimima. et eh, nüüd on see suhtumine ka nagu muutunud, eks noh, loomulikult ma ei hakka mingit lollustega tegelema, noh, ma mõtlen mingit, mingit, ma ei tea, mingit hullu äriteed, ma ei tea. ma isegi ei tule ette praegu näidet tuua. aga, aga neid kriitikuid, neid, neid on nii palju kes ütlevad, et sa ei saa nagunii hakkama, sul on kaks vasakut kätt on ju, sa ei suuda isegi saapapaelu kinni siduda, näe sa siis ebaõnnestusid või oo sa hakkad kogu aeg midagi tegema, siis sul ei tule välja, jälle proovid sinna, mine tööle kurat. tead, siukseid rääkijaid on väga-väga-väga palju. aga nende motiive me ei tea. aga pärast, kui me jätame midagi tegemata pärast meil endal see sees kripeldab, kuramus, et miks me jätsime selle tegemata. et sihukest asja ei oleks. tuleb riskida, tuleb teha. praegu on selline harv võimalus, nagu ma alguses ka ütlesin. räägin siis veel natuke endast äh,. oli mingisugune hetk, kus ma lihtsalt tahtsin taga hakata tegelema ettevõtlusega ja äh, see oli nii tugev soov, et hakkasin otsima hakkasin otsima igasuguseid variante. Äh, rääkisin, äh, rääkisin oma tuttavate ettevõtjatega, kuule, et olge head, võtke mind oma ärisse, et õpetage mind välja, et ühe juures, teise juures, kolmanda juures, eks. et äh, keegi ei tahtnud, keegi ei võtnud seda, ma ei tea, mingisugustel erilistel põhjustel äh, ei võtnud mind keegi enda juurde. ma käisin ja palusin, onju. rääkisin nendega, et kuule, võta mind enda juurde, õpeta mind, eks Äh, mul puudus nagu enesekindlus, et hakata äh, eneseettevõttega tegelema. mul olid mingisugused äriideed, aga nagu ma enne ütlesin, on nagu marsil, eks, et noh, nagu nii, nii kaugel, eks. et, äh, et sellepärast ma rääkisingi nagu alguses, et see on väga selline erakorraline pakkumine, et keegi kutsub sind enda ettevõttesse, et kuule, davai, hakkame koos tegema, on ju, veel niimoodi Youtube'i kaudu, eks et ma ju ei tea, missugust, mingisuguseid kirpe mul sealt tuleb, eks noh, kirbud ma mõtlen selles mõttes, et et ostad küll ilusa koera endale, onju, kuskilt äh,, ma ei tea, koerte varjupaigast, aga sa ju ei tea, et sa need kirbud kaasa sealt saad, onju. et sina ostad ju ilusa koera, et samamoodi on siin nagu olukord, et et kuigi mina ennast nagu tean, et ma olen niisugune pühendunud inimene ja ma tegutsen ja mulle ei meeldi kedagi alt vedada, eks, äh, aga keegi mind ei taha, keegi ei taha ja no keegi ei põhjenda ka nagu, no nad ei ütle ka, et nad ei taha, eks. ja niimoodi siis läkski, et äh, mina kartsin ise alustada, et raha pole ja rääkisin ka samas äh, oma äriideedest nagu teistele ja et äh,, et äh, küll mind naerdi välja ja, ja mida iganes. täiesti mõt-, noh, selles mõttes, et nagu ei olnud nagu lapsepõlvesõbrad ka selles mõttes, et no vaata, kui sa lapsepõlvest ikka oled kellegiga koos olnud, siis sa oled nagu väga-väga-väga sügavalt, sügavuti nagu tuttav onju. et nad olid ikkagi elu jooksul nagu tuttavad tekkinud juba täiskasvanu eas, eks. et äh, ei suutnud siis kellegiga nagu liituda, et aga lõpuks siis äh, otsusekindlus kasvas äh, selliseks, et äh, ninast veri välja, aga ma pean selle asjaga tegelema hakkama minul, mul ei ole mingisugust vahet, kas ma olen miinuses või ma ei ole miinuses. ma pean need riskid võtma, mind ei huvita. see otsusekindlus kasvas juba nii suureks, et isegi see ninast veri välja tundus juba siukene liiga, liiga siukene lihtne. et äh, otsusekindlus oli tehtud kõik, mina enam tööle ei lähe. töö all ma mõtlen muidugi seda, et äh, teha tegevust, mis mulle ei meeldi et äh, äh, töö on noh, selles mõttes nagu hea, aga kuidas sa seda terminit nagu kasutad, minu jaoks on töö nagu see tegevus, mis mulle meeldib. et sisuliselt äh, peaks ikkagi nagu teise termini välja mõtlema, et äh, üks on töö ehk siis tegevus, mis mulle ei meeldi, aga teine on siis mingisugune muu termin, et see on siis see tegevus, mis mulle meeldib, et ma ei, ma ei tea, mis see, mis see variant võiks olla nagu, võiks nagu mingisuguse selle Eesti Keele Instituudile pakkuda mingisuguse sõna, et äh, nagu selle äh, inf-, noh näiteks selle infrastruktuuriga oli, et taheti nagu eestikeelne sõna teha, et mõeldi siis nagu see taristu, eks. et äh, aga see otsusekindlus on üks asi. teine asi on nüüd see, et mul on ju pere, eks, et ma pean nüüd hakkama oma abikaasat veenma, et äh, kuule, et näed, et see raha, mis meil nagu, see nipet-näpet, mis meil nagu on, et äh, see hakkab nüüd ära voolama et eh, senikaua, kui ma midagi nagu üles ehitan ja minu sees miskit nagu magas ja mul hakkas üks, äh, mul hakkas olema ükskõik, mida teised minust mõtlevad, sest need, kes minust midagi mõtlevad, need nälja ajal mulle mitte midagi lauale ei pane, nad ainult mõtlevad, nad ainult kritiseerivad, nad ainult blä-blä-blä-blä. leiba nad mulle lauale ei pane, kui mul nälg tuleb kätte. nii et adios amigos. otsus vastu võetud. ja mul ei olnud isegi enam vahet ka, kas sellest asjast midagi tuleb välja või ei tule. et äh, loomulikult pürgisin selle poole, et sellest asjast nagu peab asja saama. aga mul oli juba suhteliselt ükskõik ka. mitte selles mõttes ükskõik, et äh, saagu, mis saab, aga et hiljem äh, mitte vihata, et ma ei proovinud selles osas ükskõik, mingisugune ükskõiksus, see ei ole nagu see ükskõiksus, et oh, mul ükskõik, et ma teen ükskõik mida, et äh, mitte see ükskõiksus, on, on üks, üks teistsugune ükskõiksus, mida peab nagu sees aru saama. et äh, esialgu töötasingi täiesti miinusesse. ega praegugi pole rahaliselt plussis äh, aga võin öelda rusikaga rindu nagu lüüa, et äh, kõik, mis oli plaanitud, kõik on tehtud kõik selle etapini, mis oli plaanitud, mida ma, mil, äh, millises olukorras ma praegu olen, siiamaani on plaan täitunud. et ja rohkemgi. ehk siis äh, kõik selle tasemeni, et oleks pidanud turule tuua ja nüüd on vaja seda asja rahaks tegema hakata. et see eelis on äh, sellel inimesel olemas, kes võiks nagu meie juurde tulla koos äri tegema ja kompanjoniks. et kui olete julged pange end proovile. aga igaks juhuks ütlen, ma olen äh, äärmiselt kaval inimene, ma unustan jube kiiresti läbi. minuga mängida võimalik ei ole. kui sa isegi arvad, et sa tahad näidelda näiteks, et oled näidelda, et oled hirmus tegija, pole mõtet. ma olen liiga kogenud, ma unustan jube kiiresti läbi. no võib-olla ühe inimesega läheb kaks päeva, teisega läheb nädal aega, aga lõppkokkuvõttes äh, saad kurja vastuse, et pole mõtet. kui sa ikkagi tõsimeeli arvad et põlegu kõik maatasa, aga mina tahan teha ettevõtlust. kui sa tõsimeeli niimoodi arvad, tule meie juurde, proovime. seniks aga edu ja julgust